ही टिमक्याची चोली बाई रंगाला फुलई ही टिमक्याची चोली बाई रंगाला फुलई टिमक्याची चोली बाई रंगाला फुलई माझी चोली बाई रंगाला टिमक्याची चोली बाई रंगाला फुलैली ही टिमक्याची चोली बाई रंगाला फुलैली इटी मक्याची चोली बाई रंगाला फुलाई चोली बाई रंगाने फुलैली तुझी माझी जमल चोरी माझी अगरी राजा ग तुझी माझी ही टिमक्याची चोली बाई रंगाला फुलाईली ही टिमक्याची चोली बाई रंगाला फुलाईली ही टिम आमची चोलीबाई रंगाला फुलई चोली बाई रंगाला फुलई ही चोली बाई रंगाला फुलई ही मक्याची चोली बाई रंगानं फुलई ही मक्याची चोली बाई रंगान फुलई ही मक्याची चोली बाई रंगानं फुलई ही टिमक्याची चोली बाई रंगाला फुलाई ही टिमक्याची चोली बाई रंगाला फुलाई